وهذه الممارسات الممنهجة هي تعتبر إمحاء للآخر إلغاء للآخر Les djihadistes avaient une intention de démolir cet emblème. Ce que Daesh a voulu faire, c'est nier l'identité collective. Il fallait à ce message de peur et de mort euh, opposer un message d'espoir et de reconstruction. I think that Dostoevsky was right when he said that beauty will save the world. نحن اليوم أمام منعطف تاريخي نحتاج فيه إلى التعاون سويا لحفظ تراث وثقافات العالم Alif is a new kind of international instrument. It functions in an incredibly reactive way with speedy response to requests from the ground. The core of how we work is the Alif spirit, action, action, action.